Supu yelitye. Isupu ye? Isupu yelitye. Okay. Eyesibini into ebakhona ebaleni kuba khona umboni eyesibini ebakhona ebaleni. Bakho into elili ya? uthi uliya kuba khona ndawo ethi kwathi kwathi ngantoni ngantsomi laa ndawo iqhela uthi kwathi kwathi ngantsomi ilandele ngenye into echaza enye into endifuna siyithethe ngayo iba kwabakho enye into unangamso uthini wena uthi unangamso bhude kufutshane uthini wena indawo indawo indawo etheni yindawo yokuthini le sithetha ngayo indawo apho ibali litheni lenzeka khona indawo uba kwisihloko nendawo apho into ibali litheni lenzeka khona kube kho ntoni enye ebalini yintoni enye eba khona ebalini um masikhe sicinga abantu bayayazi likamva ucinga ntoni manabhabha omhle ndimthandayo iba lavele kuthiwe kwakukho umoya umoya wahamba hmm, bakho ntoni ebali khathi sithetha ngantoni ngoku sithethe ngesihloko ne sathetha ngantoni ngendawo apho kweli bali besikulo biphi yeyiphi le ndawo bekuthethwa ngayo bethetha ngeyiphi ndawo khayicingekele indawo yeyiphi le ndawo bekuthethwa ngayo belenzeka phi eli bali Kuthweni kuhle laa nto ubehlela encwadini? Ayondisi khanga lindawo. Ha-a, ha-a, imanga ehlala phantsi. Endi, uthini mani? Emasimini. Uthi uendi belenzeka emasimini. Ingaba yinyani naleyo? Endi, ushoba belenzeka emasimini? cinga kuthiwa umhambi wafika phi kuthiwa umhambi ndibongo kuthiwa umhambi wafika phi kuthiwa wafika phi umhambi elalini unyanisile okay so sithi sazi intoni qala funeke ibali libe nantoni nesihloko nantoni indawo ngoku besifuna indawo esithathu ke into esithathu sifuna into esithathu ngoku sigqibile iba unyanisile ilali kaloku laa ndawo yenzeka kulo sifuna ke ngoku enye into efuneka ibe khona ebalini uthini wena linamandla unyanisile siba khona isiqalo nesiphelo mntanam kodwa ikhona enye into esiyifunayo eba khona ebalini khona into esiyifunayo imali lenziwa yintoni kanti lenziwa yintoni imali oyintanda mhlathi nesiphakathi nesiphelo ninyanisile ezo nto ndiyavuma yimihlathi kodwa phakathi kula mihlathi nesiphakathi nesiphelo ufuna kanti kukho ntoni asivile eyi hayi mandilikhobise kukho ntoni ababadlala ewe kuthiwa ngabantwana masifunde nabana ndibhalwe aba abalinganiswa ngobani abalinganiswa kweli bali kweli bali ngobani abalinganiswa nguma ngumakhulu ngumama ngumelusi nomntwana oyintombi ngabantu kweli bali abalinganiswa kweli bali ngabantu bakhona abalinganiswa bakhona xa zithetha izilwanyana ne ziyathetha izilwanyana apha aa azithetha izilwanyana ndicela uphakamisana ke undixelela abalinganiswa bakhona apha ebalini nangabzo kukho kukho umhambi ngoyena ngoyena kuthethwa ngaye mosandithi apha kukho umhambi okay good girl ndifuna ubuza unesi owesibili unesi umdlali ophambili apha ebaleni ngumama unyanisile unesi okay so sinayo umama sinayo umama um sibe nabani imande sibe nomntana wentombazane ebesenza ntona mntana wentombazane ebezana ntoni neetapile okay sibe nabani ke ngoku awongwa sibe no umakhulu awonga ebeze nantoni netswele um eh, sibe nantoni anathi sibe no nomelusi unyanzile mntanam khawuthethele phezulu ke ngoku umelusi yena ebeze nantoni khamncede umele sibezena nto bezena nto nenyama netiwa baphelile ngoku abantu bebekhona bebalini ne sithi xa sibabiza ke sithi ziintoni abo bantu aba abalinganiswa sibe nentoni ke ngokwenye ebalini enye into esiba nayo ebalini yintoni seniyikrobile mosikulendindete yintoni esiba nayo mntanam yintoni yingxaki kweli bali ingxaki ibiyintoni ibiyintoni ingxaki likamva kweli bali lezi kutheni ukutya ebetheni bebenokutya okuninzi ibhasa luchaza ibisithini ingxaki thanda kuba bebetheni asiqalisi lonke ibali xa sishwankathelo ndifuna ke ngoku isishwankathelo sesisombululo ibe sisithile sasishwankathelo sesasisombululo amele okay ukhawuphinde ke amele ukuthi isisombululo sesisithini And then umhambi wazamisa and then kwavuthi ukutya batya okay isisobulo yinto yobana umhambi wenza icebo elibangela abantu baze nantoni nokutya abanako okay masizijonge ke zinto sinazo sinantoni isihloko sinantoni indawo sinantoni abalinganiswa sibe nantoni nengxaki sibe nantoni isisombululo kho ke ebalini lakho xa sinebali ezathi kudaladala kaloku noba libali elibaliswayo libaliswe libe nesihloko libe nantoni libe nendawo libe nantoni abalinganiswa libe nantoni ingxaki libe nantoni ucimba ndinixela ntoni kuthe ndinixela le nto liyakhe ikhaya Ucuma kutheni ndinibonise zinto le nto ndinibonisa yona. Kaloku nathi sifuneka senze ntoni? Senza amabali, sibhale awethu amantoni? Amabali. Sizawuke sawufika ke sibhale awethu amabali siyazi uba sisebenza nesihloko nanto? Nanto? Nanto? Aha. Isisombululo. Okay.